Non mais Arnaud, on peut pas enregistrer euh, avec Ableton Live. Il s'appelle Live logiciel, donc ça veut dire que c'est fait pour faire du live. Sinon, il aurait appelé Ableton Record, quoi. Et puis de toute façon, bah, si tu veux être pro, t'avais qu'à choisir un logiciel avec pro dans le nom. La La PAF La PAF La PAF La PAF Un jour, un sage a dit le meilleur outil, c'est celui que tu maîtrises. Bah alors, pas de bol, euh, moi mon outil c'est Ableton Live et euh, bah, on va pas se mentir, c'est quand même pas l'outil le plus adapté euh, pour faire de l'enregistrement. Mais voilà, bah, comme je le maîtrise, bah, j'ai commencé à l'utiliser de façon assez intensive dans ce but-là. Et, finalement, bah, c'est pas si mal. Il y a des méthodes qui fonctionne plutôt bien. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être euh, de regarder comment on peut s'organiser pour préparer une session d'enregistrement. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur les élémentaires que sont la sélection des pistes audio par exemple, euh, mais par contre je vais vous présenter mes méthodes qui permettent de travailler un petit peu plus vite et de préparer très efficacement une session d'enregistrement. Une fois de plus, on va réfléchir avec une une logique de séparation des étapes de travail. Donc c'est-à-dire qu'on va réfléchir comment à partir d'une production déjà avancée, donc de l'étape de prod, on peut partir en session d'enregistrement pour faire euh, des prises additionnelles, que ce soit de voix ou d'instruments, pour ensuite les réintégrer dans notre production. Alors, nous voilà dans notre set live euh, de prod euh, qu'on va transformer en set live de recording. Donc euh, déjà, il faut bien comprendre que faire nos enregistrements dans ce set live directement, euh, c'est tout simplement pas possible puisque euh, on a vraiment des chaînes audio qui sont vraiment très gourmandes qui me forcent à mettre mon buffer size sur des grandes valeurs qui induisent une latence assez forte et qui serait vraiment pas confortable pour l'enregistrement enfin même pas plus que pas confortable carrément pas possible il va donc falloir faire des exports en audio qui vont nous permettre euh, voilà, de remettre un, buffer size beaucoup plus bas avec une latence euh, beaucoup plus basse et de toute façon ce sera infiniment plus lisible pour notre session d'enregistrement de gérer peu de pistes. Euh, une solution serait d'exporter d'exporter l'ensemble de la prod. Une autre solution intéressante, à mon sens, pour gagner quand même, garder un tout petit peu en flexibilité au moment de l'enregistrement, c'est d'exporter les bus. Je vais donc utiliser à l'export euh, l'option exporter les pistes sélectionnées. Donc je fais donc une sélection de mes bus, je conserve la même sélection temporelle que d'habitude, donc c'est-à-dire une mesure avant le premier temps, et je fais attention à ne pas couper mes queues de réverb. Et je vais pouvoir me rendre dans euh, mes exports. Alors on pourrait euh, se poser la question du format, est-ce bien nécessaire d'exporter du WAVE pas forcément d'ailleurs. Donc euh, je vais économiser de l'espace disque et faire des exports en MP3, ça ne changera pas la face du monde. Euh, je vais venir sélectionner uniquement les pistes sélectionnées pour pouvoir exporter mes, mes bus, mes différents bus. Euh, et je vais tout de même appliquer mes effets qui sont présents sur mon master, voilà par exemple. je vais pouvoir me rendre à nouveau dans mon dossier euh, qui me sert à indiquer le, rôle de mes exports. Euh, ici, on voit que j'avais supprimé le dossier parce que je n'avais pas prévu de faire d'enregistrement, mais on peut le recréer. Et donc, je vais aller stocker mes dossiers pour du recording ici, mes fichiers pour du recording euh, dans ce dossier. Là encore une fois, euh, je le nomme simplement avec un tiret pour ne pas surcharger mes noms et simplement que mes pistes exportées s'appellent euh, tiret du bas, drumbus, tiret du bas, bus, etc. Les exports sont terminés, nous voici dans notre set live de production. Euh, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bah, réintégrer euh, nos stems de bus que l'on vient d'exporter afin de partir de, cette, euh, de ce live set de production pour le transformer en un live set de recording. L'idée, c'est pas de partir d'un set live vide, c'est vraiment de partir de ce set live là afin d'aligner les stems qu'on vient d'exporter avec notre production pour avoir exactement la même référence temporelle entre nos différents sets live. Et ça, ça va nous permettre de réimporter les pistes par la suite très très facilement euh, une fois que les, les enregistrements sont finis. Je vous montre ça tout de suite. Alors, avant d'importer mes pistes, ce que je vais pouvoir faire euh, tout de suite, ça va être euh, créer un bus qui va me servir à accueillir ma reverb de voix. Euh, comme ça, je la crée dès maintenant et je vais pouvoir la retrouver dans mon set live de, recording. Et voilà, au moins, elle portera le même numéro, quel que soit mon, mon live set, enfin le même la même lettre en l'occurrence, ce sera la lettre E. Euh, et, je vais faire, euh, enfin voilà, je vais faire très très simple. Je vais juste aller copier ma reverb euh, valala. je ne vais pas particulièrement la, régler ici. je vais pouvoir enregistrer mon set live. comme ça, ce sera l'état dans lequel je vais le retrouver après ma session d'enregistrement. Et là, je peux réimporter mes pistes. Donc, je reste appuyé sur CTRL afin de les importer dans une piste audio différentes, euh, voilà, que chaque bus arrive dans une piste audio différente, ils sont bien nommés de la bonne façon. Et on va venir les réaligner avec le reste de la production. une mesure avant le premier temps. Et de toute façon, j'avais mis un petit marqueur start qui me permet de, savoir d'où est-ce que mon export part, même si je bouge mon, boucleur. Je n'ai donc plus besoin euh, de ma prod. Voilà, là je me retrouve avec un set live qui ne contient plus que 4 pistes audio, mais par contre, ces 4 pistes audio sont alignées euh, exactement avec ma, production. Euh, attention, n'effacez pas votre set live de prod. Là, l'objectif, ça va être de sauver un nouveau set live pour lequel je vais changer mon code. Je vais, je vais le passer en rake et je vais lui donner le numéro 0,1 parce que je suis sur la préparation de ma session d'enregistrement. Voilà, donc là, maintenant, on, est en train de travailler sur un set live différent. On est passé sur le record Hunger 01. Ce que je vais faire maintenant est relativement classique. Je vais mettre euh, toutes mes stems dans un bus instru, ce qui va me permettre de gérer son volume très très simplement. Et je vais le baisser très légèrement et je vais pouvoir créer des pistes audio qui vont servir à accueillir euh, mes, euh, mes prises son. Alors, euh, hop, afin d'alléger mon set live, je ne vais pas particulièrement mettre d'effet sur cette piste. Je place bien un double hashtag pour qu'elle soit numérotée. et je vais l'appeler voix lead Et c'est cette piste-là qui va me servir à accueillir euh, mes prises de voix qui seront sur cette production. Alors hop, je vais pouvoir par exemple aller chercher mon micro qui est actuellement branché. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, vraiment de la, conduite d'une session d'enregistrement, mais quand même quelques petits conseils à mon sens, ça ne sert à rien de multiplier les pistes tout de suite, de se dire on va euh, sûrement faire plusieurs voies lead, etc. Il n'y a pas particulièrement d'intérêt à faire ça, à part à surcharger votre set live et à le rendre complètement illisible. Euh, je préfère moi préparer une piste voie lead, à la rigueur, euh, une, une, deuxième qui va s'appeler voie back, qu'on va coloriser différents, mais on ne va pas plus loin que ça dans, euh, dans le nombre de pistes. Pendant la session, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire nos différentes prises de voix. Pour l'exercice, euh, là je vais simplement muter l'instru pour pas qu'elle nous dérange, mais voilà, la logique, ça va être vraiment de faire euh, nos différentes prise de voix. Dans Ableton, on n'a pas de comping, mais il y a quand même la possibilité d'enchaîner les prises de son euh, relativement vite. Euh, une fois que vous avez fait stop sur votre recording, vous pouvez cliquer sur votre piste, appuyer sur CTRL D. Du coup, la piste est dupliquée. Euh, et vous voyez que la première reste armée, mais la seconde ne l'est pas. Donc ça veut dire que la prise que l'on va conserver est celle qui n'est pas armée, et on va réenregistrer par-dessus la piste la numéro 6. Donc c'est toujours la première piste qui va servir à l'enregistrement et euh, votre playlist en fait va être euh, créée avec les pistes que vous dupliquez. Donc j'ai fait CTRL D, je duplique. À partir de là, je peux muter ma piste, cliquer sur la partie supérieure du clip. Live va automatiquement placer mon marqueur de lecture euh, au début du clip et j'appuie sur F9 pour relancer un autre enregistrement. Alors il faut bien penser à muter euh, les pistes, sinon euh, les pistes vont se superposer euh, dans, le, casque de, l'interprète, dans son monitoring, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc vous voyez, là on a une nouvelle prise qui qui est en train de se faire, ok, elle est pas mal, on finit le refrain, tac, on fait pause, CTRL D, je mute, je reviens là, F9, on peut relancer. C'est largement assez rapide. Euh, là, le chanteur n'a même pas eu le temps de reprendre son, souffle, j'ai envie de dire. Donc c'est largement assez rapide pour pouvoir enchaîner, enchaîner les, prises. Puisque j'ai mis un double hashtag, euh, mes euh, voix sont numérotées à chaque fois. Ce qu'on peut faire, une fois qu'on a fini les voix, les lead, c'est passer les grouper, les nommer groupe lead. On peut éventuellement les passer dans notre bus de reverb pour voir euh, voilà ce que ça ce que ce que ça donne quel est quel est le rendu on peut éventuellement euh, voilà faire euh, des montages entre entre plusieurs plusieurs pistes voilà c'est pas forcément l'objet de la vidéo mais on va on va quand même voilà je vais quand même en faire un tout petit peu voilà on va prendre le L'hypothèse que la voie lead 7 est celle qui nous plaît, mais on a un passage de la voie 8 ici qui nous intéresse. Donc, je viens le remettre ici. Voilà. Et on peut passer au bac. Donc voilà, on fait un petit peu de bac. Une fois que ma session d'enregistrement est finie, euh, que j'ai fait mon petit ménage, alors ça peut, ça peut valoir le coup de faire son ménage directement ici, euh, donc voilà, éliminer les prises qui sont, euh, qui sont pas valables, en tout cas, voilà, commencer en tout cas bien son, son ménage. Je vais pouvoir grouper l'ensemble de mes prises et les appeler record. Je peux sauvegarder mon nouveau set live, je le change de version, le 0.1 c'était le set live qui était dédié à, euh, mon, à ma préparation de session, là ma session d'enregistrement a eu lieu, euh, je suis au moins en 1.0, mais si j'ai fait plusieurs étapes, euh, là je l'ai fait très très vite, mais ça aurait été 1.0 les leads, à partir de 1.1 on fait les bacs, à partir de 1.2 on fait d'autres prises. Quoi. voilà, ça permet aussi de, revenir en arrière. Euh, si je devais avoir à faire d'autres sessions de prise de voix, eh ben, je ferai une numérotation de 2.0, 3.0, et ça, ça me permet de retrouver très facilement bah, quelle euh, session de prise de voix euh, correspond à quel set live de recording. Allez, j'enregistre ce set live. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir repasser dans notre set live de production nous voilà de retour dans le set live de euh, prod. Et vous allez voir que, à partir de là, c'est excessivement simple pour réimporter nos pistes. Je suis dans mon projet, dans le navigateur de, live. Je vais pouvoir aller chercher mon set live de, de recording. Je vais l'ouvrir. Et ici, j'ai groupé toutes mes pistes de recording. Donc un simple glisser, déposer et j'ai un nouveau bus en quelque sorte dédié au recording, ou en tout cas ce qui pourrait devenir mon bus voix, qui arrive ici et qui est exactement aligné avec euh, les productions euh, avec la production que j'ai faite, puisqu'on avait la même référence temporelle. On retrouve aussi les edits qui avaient été faits, donc c'est-à-dire qu'on a encore la lisibilité puisqu'on garde les clips avec les couleurs et éventuellement les façons dont on les a euh, nommés, les pistes sont muté. Donc euh, voilà, on retrouve exactement l'état qu'on avait dans notre, autre set live. Et autre point intéressant, euh, ma voix lead je l'avais passé dans mon set live dans un bus de reverb et puisqu'elle portait le même numéro on retrouve exactement le même effet ici donc voilà j'ai vraiment une référence commune entre toutes mes étapes de travail voilà, j'espère que ces quelques méthodes euh, vous faciliteront la vie euh, pour de l'enregistrement sous live. C'est pas forcément euh, des choses qui sont évidentes au premier abord, mais une fois qu'on a ces petites méthodes d'échange de pistes entre cette live, voilà, on est, quand même capable d'économiser énormément de temps et de passer bah, plus de temps à faire de la musique et c'est quand même ça l'objectif. Voilà, très bonne journée et à bientôt sur la PAF.